Jak wybrać? I to nie tylko chodzi o wybór między jabłkiem a pomarańczą, ale jak wybrać dostawcę, kogoś, kto przyjmie nasze zlecenie. Patrząc na rynek, widzę, że są trzy skuteczne metody. Po pierwsze, pytanie o referencje, rozpytywanie znajomych, czyli zadzwonienie do ludzi wokół siebie i zapytanie, czy znasz kogoś, kto robi takie inne sprawy. Jeżeli już się taki zainteresowany zgłosi, poproszenie z kolei jego numery telefonów, jego najlepszych klientów. Jeżeli mądrze zadamy pytania, tym osobom, dla których on pracował, to jesteśmy się w stanie dużo dowiedzieć o tym, z kim mamy do czynienia. Drugą sprawą jest zebranie informacji, zaświadczeń, certyfikatów, dowodów tego, co on robił. Czyli jeżeli jest to jakaś branża, która jest niecertyfikowana, to niech nam pokaże przykłady prac, czy nam poda listę klientów, dla których pracował. Z kolei, jeżeli jest to jakaś, jakiś rodzaj E, pracy certyfikowanej, są zaświadczenia. Zobaczmy, sprawdźmy certyfikaty, kto je, kto je wydał, na ile, jest to, na ile jest to mocny specjalista. No i trzecią metodą jest już wprost porównywanie ofert. Prosimy o kilka ofert, no i patrzymy, co się znajduje w jednej, co się znajduje w drugiej. Dzięki temu widzimy, która jest nam bliższa, co w której, co w której się, się uzupełnia, co nam pasuje. Trzy metody zatem, wybierając dostawcę. Prośmy o referencję. Po drugie, Sprawdzajmy, co już wcześniej zrobił, jakie ma doświadczenia i po trzecie, porównujmy oferty.